Thank you. እንመለስ የአምላክን እናት እናወድስ ከፍቅሯ ርቃችሁ የምትኖሩ ማርያም ፊደል ናት ኑ ተማሩ ከፍቅሯ ርቃችሁ የምትኖሩ ማርያም ፊደል ናት ኑ ተማሩ الخلاص ያወጣል የመዳኛ ፊደል ጥበቤም ቢሞላ ጨለማን የሚሰቅ ለቃል ሥጋ መሆን ምክንያት ስለሆነች ቀርባችሁ ተማሩ ማርያም ፊደል ነች። አዲሱ ቃል ኪዳን ከላይ የተጻፈው በገሊላ ናዝሬት ገብርኤል ያበሰረው በማርያም እቅፍ ላይ ታገኙታላችሁ። የምስጢር መዝገቡን አንብቡ ገልጣችሁ ወደ የሰበከችው ወንጌል ቃሉ ይፈውሳል። አምኖ ላነበበው ነፍስ ያለመልማል። በጀርባዋ ያለው እግዚአብሔር ነውና አቅርቡ ለማርያም ውዳሴ ምስጋና ተማሩ ስሟን እየጠሩ በአባታቸው መንግሥት እንደ ፀሐይ በሩ። ክብር ልዕልናዋን ገብርኤል ነግሮናል፣ ካወደሷት ጋራ ለክብሯ ቆመናል። ብዙዎች ተማሩ ስሟን እየጠሩ በአባታቸው መንግሥት እንደ ፀሐይ በሩ። ክብር ልዕልናዋን ገብርኤል ነግሮናል፣ ሶት ጋራ ለክብሯ ቆመናል። ወደ ቀድሞ ነገር እንመለስ